Мы одни такие? Походу, да. А у нас от чего? Ты знаешь. Ну, забила. Ты уже не первый мы его целый ряд стоит. А что такое? Прямо, Не знаю, сейчас посмотрит. Два колеса уже. Оба сдулись? Как?